さざみや祭りかかはい今日はですね皆さんどこにいると思いますかででんなんと新宿のクランボーさんという居酒屋に来ておりますいやーなんかねツイッターで急に絡んでくれて「まつりちゃんお酒飲みに来ない?」って言われたから「行く行く!」ってなってちゃった3000円で100種類以上のお酒の飲み放題とかやってるめっ ちゃイケてる店らしくてということで行くよこんばんは予約してないんですけど風宮まつりですこんばんはいらっしゃいませこちらで受りますねいらっしゃいませじゃあ当店の簡単な説明をさせていただきますねまつりさん日本酒好きですか よかったです <laughs> そしたら冷蔵庫見てみてくださいうちのお酒がですね全国の小さい酒蔵さんとか、うん、あと地元だけで愛されてますよなんていうそういう酒蔵さんと一緒にお取引をしておりまして、そういう酒蔵さんのストーリーを皆さんにお届けする新しい酒屋として営業しております、うんえー でうちの注意ポイントが3つあります1つ目、えー、こちらですねボトル持つ時、えー、両手で持ってもらって気をつけてついてくださいね2つ目がですね全てのお酒心を込めてここの日本酒飲み放題なんですよねすっごいたくさんある三つ目が、ね、どれにしようかな、どれにしよう。あ、これも可愛い。あ、でもな、これもなんかいいな。えー、悩む。これにしよう。可愛いし。店員さん。 ではこちらお次しますねはい失礼いたしますうわ美味しそう、えー、こちらの日本酒がですね兵庫県の国式っていう酒蔵さんの、えー、手始めっていうお酒ですでこれがです日本酒の赤ちゃんの状態で絞ったお酒なんですけどももう一杯もう一杯 <laughs> 飲みすぎ注意でお願いしますねまだまだ行くよ 次に飲んでほしいのがこちらスパークリングの日本酒ですそういやうわすごいこれはめっちゃシュワシュワしてるシュワシュワした日本酒だあ美味しいあとうちで絶対飲んでほしいのがこの大吟醸の青りっていう山形のお酒ですどすこいいただきますおお おおすごいこれはめっちゃ辛口ですねすごいすっきりしてるねラベルにも超辛口プラス10って書いてありますよねこれは美味しい次はこちらのお酒です、えーと、うん、新潟県の長谷川酒造さんの長岡の星ってお酒よいただきますおおこれは確かにお米の香りがすごい ですねこれはねなんか新潟っていうザ新潟って感じのお酒の味がします美味しいです次はしっかりどっしり系これは富山の熱い男が醸す八つおってお酒ですいただきますあ本当にすっごくしっかりしてるえこれは あれですね濃いめのご飯とかにも合いそうな日本酒ですねうわ最高わっしょいわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいわっしょいああもうだから言ったじゃないですかうう気持ち悪いこれじゃ企業案件来なくなっちゃう イエーイ今 <laughs> 日も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画その次に見るのがこれあその